Duoti paragauti beržinės košės ar sušerti per nagus liniuote sovietmečiu buvo įprasti auklėjimo metodai. Šiandien gyvename kitaip. Naujais laikais keitėsi ir tėvų požiūris į vaiką, ir pačių tėvų vaidmuo auklint atžalas. Ne vien ramus ir paklusnus vaikas, o mąstanti, kurianti, ori, savo vertę suvokianti asmenybė. Tokius vaikus šiandien nori auginti laisvėje augusi ir brendusi karta. Prieš 50 metų mąstanti ir kurianti asmenybė buvo pavojinga. Auginti tokį vaiką buvo pavojinga kažkuria prasme. Buvo, buvo labai patrauklu auginti paklusnų vaiką, vaiką, kuris nekelia klausimų. Tai pasikeitė, labai daug pasikeitė. Yra laisva karta auginanti laisvus vaikus. Draugė su nepriklausomybė išaugo ir nauja drąsių tėvų karta, besimokanti, analizuojanti nebijanti leistis į paieškas. Tikrai turim labai atsakingus tėvus, tėvus, kurie yra labai susirūpinę vaikų ateitimi, jie į tai investuoja ir daug laiko, ir daug resursų. E, mes taip pat turim nu, jau tokią augančią kartą, kuri yra žymiai labiau išprususi, kalbant apie emocijų supratimą, jiems yra svarbu, kaip vaikas jaučiasi. Manau, kad yra tokia drasi tėvų karta, kurie turi drąsos visokios ten leistis į, nežinau, į keliones, į kažkokius tyrinėjimus, į skatinimus, kad vaikai um, išmoktų labai daug. Taip pat pasikeitė, kad gal tėvai yra nerimastingesni, kalbant apie vaikų auginimą ir tokį vaikų, tokią atsakomybę už vaikus. Sovietmečių vaikus pasiraitojusi rankovės auklėjo sistema, mokykla, valstybė. Tėvų, o ypač tėčio vaidmuo buvo nepelnytai nuvertintas kas dabar mano galva yra, nu tikrai gražinta kažkokia ir pagarba, ir prasmė, ir esmė, ir, ir svarba, kad, kad vaikų reikalinga šeima, reikalingi mama ir tėtis, kad jų vaidmenys gali būti skirtingi, bet jie vienodai svarbus, vis daugiau yra supratimo apie žmonių lygiai vertiškumą, apie jų lygiai kaip apie moters indėlį į tokį pilnavertį socialinį, politinį, visuomeninį gyvenimą, e, lygiai taip pat ir tėvo apie tokį žymiai labiau pilnavertį indėlį šeimos gyvenime, jisai tikrai pradėjo įgyti žymiai daugiau spalvų ir žymiai daugiau įvairovės. Prieš 60 metų tai buvo ten, nežinau, ko nors neimt, nes tėtis pyks ir ten tėvas pasakė ir taip turi vykti. Tai tas vaidmuo atseit buvo toks labai reikšmingas, bet labai tuo pat metu nuvertintas kaip dabar, ar ne, galbūt tas tėtis nėra toks į kumščių į stalą trinktelintis, yra gal žaidimų draugas, ar ten kelionių partneris, ar nežinau, ar ten tikrai košės gamintojas skaniausios, bet jo autoritetas mano galva žymiai didesnis ir žymiai prasmingesnis.